场馆老板，你来到我们 HBW 欧式泰拳，你会了解到整个的授课体系是什么样的，包括怎怎么样去管理你的课程，包括一些娱乐化的搭配怎么去做，包括你教练应该怎么去操作，甚至包括一些场馆的运营，还有你所谓的营销啊，你所谓的营销跟我讲根本就不是一回事儿。我讲的就是课上有意思了，包括各个环节你都做好了，他就会自动续课、自动买课。有的时候教练呢被场馆老板送过来培训，场馆老板并不知道我们培训到底教了什么，因为我们讲的是一种非常先进的授课方式，除了我们国家以外，其他国家。 惯用的一个授课方式，但是这种授课方式实际来讲效果非常好。我们格斗是一个特别小众的行业，往往教学的模式出现问题，影响比较大的是在于小众行业，因为这个不是硬性要求你学格斗，你有兴趣就学，你没兴趣不学。一旦教练教的让学员觉得没意思，走了，那怎么办？不学了。所以教练要来参加培训，这个矛盾就被放大化了。 通过培训，教练有的时候表达能力是受限的，他没有办法跟场馆经营者讲清楚，所以你老板你要亲自来啊，也不懂也不会打，我靠，那其实你做老板很困难的。有些老板可能遇到了一些危机啊，他场馆已经经营不下去的时候再来找我们，其实那个时候在学习知识，你手忙脚乱的都没有时间了。如果想了解想学习，来到我们现场。如果你在经营方面啊，或者说你授课方面遇到什么问题，你可以在评论区留言，我们会联系到你。